नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा सेप लेयर्सको बारेमा थाहा पाउनेछौँ सेप लेयर्स भनेको के हो र हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा सेप लेयर्सको युज गरेर कसरी क्रिएटिभ तरिकाले एनिमेट गर्न सक्छौँ यो सम्पूर्ण कुरा आजको भिडियोमा तपाईँले थाहा पाउनु रहेछ so without any further delay let's start our video यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा फुटेज इम्पोर्ट गरेको छु इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो माथितिर म जान्छु माथितिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि rectangle tool rounded rectangle ellipse tool polygon tool star tool हामीले सुरुमा चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गल टुल लिन्छौँ त्यसपछि यहाँतिर यसरी सेप्स बनाइदिन्छौँ यसरी सेप्स बनाउँदाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल चाहिँ बनेको छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मास्किङ गर्छौँ मास्किङ गर्नको लागि फर्स्टमा यसलाई डिले गर्छु यो तलतिर चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले सेप चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र डिफ्रेन्ट तरिकाले यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ मास्किङ गरेर पनि आफ्नो फ्रेमिङ चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले सेप्सको बारेमा कुरा गर्ने भएकोले हामीहरू राइट क्लिक गर्छौँ न्युमा जान्छौँ र सेप लेयरमा हामीहरू जान्छौँ सेप लेयरमा गइसकेपछि हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल यसरी बनाइदिन्छौँ रेक्ट्याङ्गल बनाइसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुभयो होला एङ्कर पोइन्ट यो एङ्कर पोइन्ट चाहिँ यो मिडलमा आएको छैन यो मिडलमा नआएकोले के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेसन गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ एङ्कर पोइन्टको राउन्डमा चाहिँ यसरी घुम्छ अब चाहिँ हामीले यो एङ्कर पोइन्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै मिडलमा गऱ्यो भने मात्र यो रेक्टेङ्गल चाहिँ सर्कुलर तरिकाले घुम्छ यो एङ्कर पोइन्टलाई बिचमा हाल्नको लागि तपाईँले यो माथितिर प्यान बिहाइन्ड यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यो गर्ने बित्तिकै रोटेसन गर्नुभयो भने यो रेक्ट्याङ्गल मात्र यसरी घुम्छ तर तपाईँ चाहिँ के स्योर हुनुहुँदैन भन्दाखेरि यो एङ्कर पोइन्ट चाहिँ बिचमै तपाईँको एङ्कर पोइन्ट चाहिँ राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेप्सलाई तपाईँले डिलो गर्नुहोस् यो एङ्कर पोइन्टको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि राइट क्लिक गर्छौँ न्युमा जान्छौँ र त्यसपछि हामीहरू सेप लेयर्समा जान्छौँ सेप्स लेयरभित्र तपाईँले ट्रान्सफर्म र कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट चाहिँ पुरै खाली छ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो एडमा जानुहोस् जस्तै कि तपाईँलाई एङ्गल चाहियो भने एङ्गल यसरी लिनुहोस् र एङ्कर पोइन्ट चाहिँ भित्रै भएको छ फेरि हामीहरू एड गर्छौँ फिल फिल गर्दाखेरि अब तपाईँले कुन चाहिँ फिल एड गर्ने जस्तो कि मलाई यो कलर होइन कि मलाई यो व्हाइट चाहिँ हाल्नु छ भने व्हाइट हाल्न सक्छु ब्लू हाल्नु छ भने ब्लू हाल्न सक्छु र तपाईँले यसमा स्ट्रोक हाल्नु पर्यो भने तपाईँले एड गर्नुहोस् र स्ट्रोकमा जानुहोस् सिम्पली यसरी स्ट्रोक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ स्ट्रोक यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी हाल्दै जान सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई ग्रेडियन्ट फिल हाल्नु छ भने ग्रेडियन्ट हाल्न सक्छु यसरी यसभित्र चाहिँ तपाईँले सेटिङहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले यसरी थप्दै जान सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा म एउटा रेक्ट्याङ्गल यसरी लिन्छु रेक्ट्याङ्गल लिइसकेपछि म यसको साइज चाहिँ यसरी बढाइदिन्छु र तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एङ्कर पोइन्ट चाहिँ मिडलमा रहेको छ र हामीले यसमा चाहिँ एउटा फिल हालिदिन्छौँ फिल चाहिँ हामीले ब्लू हाल्छौँ र यसलाई क्लोज गर्छौँ त्यसपछि हामीले स्ट्रोक हाल्छौँ स्ट्रोकको कलर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि वाइट नै हाल्छु र यो स्ट्रोक विथलाई चाहिँ म बढाइदिन्छु अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रोक विडको साइडमा चाहिँ यो टोगल पोइन्ट रहेको छ तपाईँले चाहिँ टोगल पोइन्ट हालेर तपाईँले चाहिँ यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो फेरि यस्तो र एनिमेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले साइडमा गर्छु एनिमेसन चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ यो टोगल पोइन्टहरू राखेर पनि एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट सेटिङ्सहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पाउनु सक्नुहुन्छ यो एड गरेर चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अब जुन जुन हाल्ने हो तपाईँले त्यो हालेर चाहिँ तपाईँको एनिमेसनलाई अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye